nga ne ku ànd ku ànd ak moom moom laa xam mbiram ku ànd ak moom ànd nga ci lu neex suñu borom yàlla merew ko ndax lekkul riba nit bu dee lekk alal ju nag baax da ko yomb sénégalais bi mu dëgëre bopp rawatina boo ne teg ndaw ñi mel ci moom nii mais ndaw ñi am xam-xam teg ci ndaw ñi mel ci moom nii nga xam ne Sonko bu meloon day bees rek man naa ñëw fi bu meloon na Macky Sall naa ñëw fi xam nga duñ fi ñëw loola nag la gën a kum gën non loolu yokk ji moom ñi wotee ñi àndoon ñi ko woteelul woon ñu ngi leen ciy masaw mais ku woteel Macky Sall bu la jamee paaka sax baax na ci